ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз отыз жетінші параграф ендік тепе теңдік шарты деген тақырыпқа тоқталатын боламыз өткен сабақтың жалғасы жалпы енді таразылар дегеніміз не дегенге ә, жауап берейік бірінші болып енді таразы деп жатқанымыз бұл ә, мына жерде баяғыда болатын еді қазір де бар бірақ көп кездеспейді яғни иін тараз массасын өлшеуге арналған құрылғы яғни ә, мысалы мына бетте қарайтын болсақ мына бетке түсірілетін біздің күш моментіміз мына бетке түсірілетін күш моментіне тең болады дейтініне қараңыздар түсіндіре алдық па түсірілген салмағымыз мына бетке түсірілген салмаққа тең болу шарт бұл бізде иінді таразылар деп аталады ал енді иіндік тепе теңдік шартына тоқталатын болсақ жалпы бізде иіндік тепе теңдік шарттары дегеніміз яғни осы иіндік тараздармен ә, қарастырсақ болады мысалы қараңыздар мына бетке түсірілген екі күшіміз жалпы қосындысы төрт ньютонға тең болады иә төрт ньютонға тең болды мына бетте төрт ньютон бірақ әрбір арақашықтық тоқталамыз мысалы отыз бен елуге түсті демек дәл осының центріне қойған кезде төрт ньютонды олар не істеді теңесті міне қараңыздар түсіндіре алдық па яғни бірінші күш моментіміз екінші күш моментіне теңесті бірақ арақашықтықтары әртүрлі мына жерге дейін арақашықтық мына беттегі арақашықтығымыз әртүрлі болып тұр да түсіндіре алдық па сол себепті бұл жерде күштен ұтқанымен не істеді механиканың алтын ережесі бойынша орын ауыстырудан ұтылды деп қарастырсақ болады екен ары қарай кеттік енді бізде иінтіректер бар иіндіктер яғни иіндіктер дегеніміз не жалпы екі иіндік бар бірінші иіндік деп жатқанымыз бұл бір текті екіншісі екі текті иіндік дегеніміз бар яғни бір текті иіндік деп жатқанымыз бұл не жалпы айтқан кезде рычаг деп аламыз орысшасы иә қазақшасы иіндік яғни мына жерде иін бар иә осының екі бетіне де не түсіреді күш түсіреді бұл бізде бір текті болады екен түсіндіре алдық па ал екі текті дегеніміз міне ин тірегіміз мына жерде оның бір шетіне ғана яғни бір жағына ғана күш түсіріледі да бір күшіміз төмен қарай әсер етсе екінші күшіміз жоғары қарай әсер ететін жеке жеке тоқталатын болсақ міне яғни тірек нүктесінің екі жағына да күш түсіріледі яғни бұл бір текті ендік болса олай болса қараңыздар мына бетке түсірілген күшіміз f1 мына бетке түсірілген күшіміз f2 деп қарастырылады яғни f2-нің аралығы бізде l2 не центрден центрден ал f1-дікі l1 болады нәтижесінде f1 l1 тең f2 l2 дейміз яғни f1 дегеніміз үлкен иін кіші иіннің түсірілген күші болса l1 кіші иінге мен центр аралығындағы не арақашықтық f2 үлкен иінге түсірілген күш l2 үлкен иіннің ұзындығы деп қарастырылады екеуміз түсіндіре алдық па осы форма түрлендіретін болсақ мысалы l2-ні тап дейтін болса f1-ді көбейтеміз l1-ге бөлеміз f2-ге болады деген сөз не. немесе f1-ді тап дейтін болса ол кезде f2-ні көбейтеміз l2-ге бөлеміз l1-ге деген осылай формуланы түрлендіре береміз қандай ереже бойынша математикалық ереже бойынша көбейту тең мына бетіне бөліміне түседі көбейт бөліміне ары бетке көбейтіп өтеді деген ереже бойынша мысалы осы күнделікті өмірде мысал ретінде қарастыратын болсақ қайшы мына бетке түсірілген күшіміз мына бетке түсірілген күшіне тең деген сөз мынау ә, сымды кесетін құралғы құрылғы деп айтсақ болады шеге жұлғыш барлығы осындай қызмет атқарады деген сөз ал енді осыған байланысты бір есеп бердік мынау бізде ә, бірінші яғни бұл f2 деп алайық иә солай ма мынау l2 деп аламыз ба ал жалпы ұзындық берілген бізде мынау мына бетке түсірілетін күшті табамыз керек окей Өздерің шығарып көрсеңдер болады енді екі тек дейіндік, яғни екі тек дегеніміз қараңыздар мына беткен түсірілген күшіміз мына жерде тұр дене иә ал біз мына жерден жоғары қарай оң көтереміз ал бұл дене төмен қарай әсер етеді демек мына аралығымыз L2 болса оған мынан түсіретін күшіміз F2 болады ал басынан соңына дейінгі L1 болса оған түсірілетін күш F1 нәтижесінде F1 L1 тең F2 L2 деп аламыз бұл жерде тоже F1-іміз кіші енінге түсірілген күш L1 кіші енінің ұзындығы F2 үлкен енге түсірілген күш L2 үлкен енінің ұзындығы деп қарастырамыз мысал ретінде қарастыратын болсақ міне біз барлығымыз елу килограммдық яғни ұнды көтере алмаймыз ғой бірақ осындай бір ә, яғни арбаға салатын болсақ көтере аламыз яғни күштің бәрі неге түсірілді дөңгелегіне түсіріледі деген сөз және мына бір неге түсіріледі саған жеңіл болып қарастырылады немесе жаңғақ шағатын құрылғыларды айтсақ болады иә немесе осындай бір ыдыс ә, шишаның несін ашуға арналған құрылғы айтсақ болады екен енді осыған байланысты бүгінгі сабағымыз қаншалық түсінікті түсініксіз болғандығын мақсат білу мақсатында сендерге бірінші тапсырма мынау және екінші тапсырма және үшінші тапсырма төртінші тапсырма бесінші тапсырма және алтыншы тапсырма жалпы алты тапсырманы орындаймыз түсінбегеніміз осы сұраймыз комментарий ретінде қалдырамыз жақсы бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау бол